हाँ। जैसे कि हम जानते हैं अली हैदराबादी अली बलोच अजा सनागडा है इसके साथ डेडिकेट सॉन्ग होगा आज देखिएगा तो गौर से सुनिएगा खान वान बंद कर लो गहराई में जितना भी जान